曾淑玲老师，好，大家好啊！哎，先不要，先不要帮我算秒数，因为我刚刚在后面呢发现一件事情，这今天来的大家都有福，为什么？后面有一只蝙蝠哎，所以大家来都很有福气。 <laughs> 好，开始。好，这是我的那个部落格哈。那当初我会想要做这个，呃，这个主题呢，是想要让。 我其实想要证明一件事情，就是一个生涯典范人物这样的学习主题，对小孩子来讲，他们是很有兴趣的，而且对他们来讲是有有价值、有用的哈。那我觉得人生就是像这张图一样哦，呃，生命要有热情，那生人生要有热情，生命才会发光。那我觉得就是让。 想要带孩子出去看看，依然有这么多很有热情、很有理想的人，那就跟他们去接触。那我觉得他们的热情会感染孩子，让他们对未来更有未期期望哦。好，那我我就想说，我不要限定那个主题呀，让听听看孩子的想法哈，看他们心中名人到底是谁。结果知道出来的结果都怎样？那艺人。 那表示什么？电视看太多了哈，所以当然不要听他们的啊哈，就参考用就好。所以我就准备了一堆的那个口袋名单给他们，那他们要采访之前呢，要要不要做功课？当然要，要做什么功课？就是要先看书啊哈。就后来才发现小孩子都不看书哎，可是我们有这个活动，他就要看书，然后要去阅读他的文章。那我们事前就是会让小孩子先讨论说，哎，他要采访的是哪些题目？ 那我们第一个采访的是我口琴队的学校口琴队的罗鸿敏老师。那其实他是台北人，可是几乎我们宜兰县的口琴队都是他指导的。啊，小孩子去采访他也有一个好处，就是学生就发现说，卢老师啊，除了教口琴，他还会魔术，哎，还真真幽默，而且很厉害哦。那旁边有一个低着头那个，那个不是躲镜头哦，他在很努力的记笔记哦，因为当时我们没有录音设备哦。 好，那再来是林玉贤导演哈，在我部落格上也采访他啊，我怎么采访到他嘞？哎，他是算里面最有名的哈。那因为很巧，他刚好是我高中同学的国中同学哈。那我找不到他怎么办？他现在正在拍片，在国外哈。那短时间不会回来啊，可是他人很好哎，我们就用 email 跟他，哎，就把答哎问题给他，他都自己回哈。所以要看内容，请上我的部落格看。 好，那再来是这一个哈农业的李宝莲老师，那这个诶阿宝老师很特别哈，他是农夫，他曾经一个人呢独自从四川到印度，花了一年半的时间这样独自旅行，然后花了七个月的时间去北欧哈，也是一个人。那回来之后看，那其实他现在呢，他是在骊山用自己小小的力量去保卫山林，多厉害！好，那接。